Hai happy guys Biasanya kolak itu isinya pisang, singkong, atau ubi Kali ini kita akan mengkombinasikan kolak dengan isian kekinian yaitu boba brown sugar Enak, kenyal, dan nikmat Hmm, yummy Hmm, nikmat Bisa untuk sebagai takjil berbuka puasa bisa untuk jualan takjil di rumah atau secara online melalui WA. Yuk kita mulai. Bahan untuk boba pearl atau mutiara boba. Tepung tapioca 100 gram, gula merah 60 gram, air 100 ml. Catatan, tepung tapiokanya tidak bisa diganti dengan tepung lain karena hasilnya akan beda. Bahan untuk kolak, santan kental 1 butir, 1 kelapa parut diperas dengan 1 liter air gula merah 250 gram gula pasir 100 gram garam 1 sendok makan air 300 ml daun pandan 2 helai untuk penyajian susu full cream untuk sebagai tambahan gula aren bubuk untuk taburan atau variasi sekaligus pengharum. Resep ini untuk 5 gelas. Kalau mau lebih, bisa digandakan sesuai ukuran. Cara membuat boba pel atau mutiara boba. Air dipanaskan. Gula merah diiris tipis-tipis. sampai mendidih masukkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit diaduk sampai merata dan kalis Taburi meja kerja dengan sedikit tepung tapioka agar tidak menempel waktu menguleni. Uleni adonan sampai kalis dan tidak menempel di tangan. Adonan digulung agak besar. Potong-potong kurang lebih 2 cm. Setiap bagian digulung lagi sampai kecil kurang lebih 1 cm. taburkan tepung tapioka agar bobafelnya tidak menempel. Panaskan air sampai mendidih. Rebus boba pelnya sampai mengambang selama 15 menit sambil diaduk perlahan agar tidak menempel satu dengan yang lain. diamkan selama 15 menit sambil ditutup. Angkat dan disaring. Buah bapelnya akan tampak dilapisi lapisan bening. Lanjutkan membuat larutan gula aren boba bapel. Gula merah 50 gram, gula diiris tipis-tipis. Air 50 ml. panaskan air masukkan gula dan aduk sampai larut Masukkan boba pelnya sambil terus diaduk perlahan-lahan sampai mengental. Angkat dan boba pelnya sudah siap. Cara membuat kolak Santan dimasak sampai mendidih sambil terus diaduk supaya tidak pecah. Masukkan garamnya dan aduk sampai merata. Gula merah diiris tipis-tipis. Masak air dan larutkan gula merah dan gula pasirnya. Campurkan santan dan gulanya, aduk sampai merata. Gulanya harus disaring ya. Masukkan daun pandannya. Kolaknya udah selesai. Cara menyajikannya, ada dua pilihan penyajian. Pertama dengan menambahkan susu full cream. Kedua, langsung disajikan tanpa memakai susu full cream. Masukkan 3 sendok boba pel ke gelas. Tuangkan kolaknya. Kolaknya diaduk dulu ya, supaya gula dan santannya menyatu. Taburkan gula aren bubuk di atasnya sebagai variasi dan sekaligus pengharum. Masukkan 3 sendok boba pel ke gelas. Enak, kenyal, dan nikmat. Wow. Bisa untuk sebagai takjil berbuka puasa. Tuang susu full cream sebanyak 40 ml. Dengan susu full cream, rasanya lebih beda, tapi tingkat kemanisannya sedikit berkurang. Tuangkan kolaknya. Kolak boba sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Hmm, nikmat. Bisa untuk jualan takjil di rumah atau secara online melalui WA. Untuk jualan, gunakan gelas plastik bertutup. Masukkan 3 sendok boba pel ke gelas. Tuang susu full cream sebanyak 40 ml. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang suka memasak dan ingin berjualan.